Kami kata dasar Kopi 에그리 컵맛에 걷잡아 옷이로 너 가기 내 자리 내그 불러 거거이 들었자 Mega Szkodliwy gwiazd Jest to mi partner To mi partner No mi No mi Mi idę w koncert I dalej w koncert Koncert Koncert Koncert Koncert Give me more, more, more, one time, just Garmin.